はい、どうも、こみです。さて、本日はつむぎぐみさんからお届けしてまいります。で、え今日はタウンホール13のドラゴンを見ていきたいと思います。で、えっと、まあ、ドラゴンって言っても、ドラゴン、ドラゴンライダーをね、まとめてドラゴンっていう言い方をしたんですけども、この辺ですね。でですね、今日の動画のネタはこちらですね。えっと、ナウディ・フェンデュさんっていうね、ドイツのクランらしいんですけども、結構日本のね、えっと、方もいらっしゃったりして、ドイツプラス日本って、俺じゃねえかよって <laughs> 思ったりしたところもあるんですけども、まあ、とにかくこのクランからの、えー、対戦からですね、パーフェクトを取って紡ぎ組勝っています。何の勝負かっていうと、 ノーディップリーグ、まあ、つまり、回を、えっ、ー、と、格下攻めかなをやっちゃいけないっていうね、ルールのもと行われるミックス戦になるので、まあ、本当に、えっ、ー、と、もう純粋に各タウンホール隊だけのぶつかり合いを、えー、制したクランが上に行く、えー、大会の中の現在、えー、準々決勝がこの一戦でした。めちゃくちゃね、をどかったんだけどね。あの、ほら、破壊99.9%で相手。 だから98%防衛が1回あってでそれだけでギリギリ持ったっていう感じもうすごいよね、この勝ち方、本当に。で、えーと、そのですね、えっ、ー、と対戦の中から輝きを放っていたタウンホール13のアタック3本、あ、2本かな、を見ていきたいと思います。で、うーんとね、これ、よいしょ。まず1本目は、 こいつですね、を見てほしいと思うんだけども、あのね、ドラゴンで攻める場合の入り方っていくつかあって、食い火でやるパターンもあれば、スーサイドって言われる、ヒーラーを使わずにヒーローたちである一定区画を削って、ヒーローたちがやられちゃってから、まあ、ドラゴンとかドローンライダーを展開していくというパターン。2つに大きく分かれるんですけど、今回のこのアタックっていうのは、スーサイド型に近いですね。 で、ここのンボールのところに、えー、スーパーウィザードを当てていきたいんですね。で、ワンチャンこのマルチ、えー、シングルインフェルノまで追っていきたいっていうパターンなんですけど、これね、これがすごいんですよ。これ。このね、ロケットバルーン、最初出してたこのバルーンっていうのは、うん、何のためかっていうと、ロケバルをこのボムタワーに当てるために出してたんですね。このためだけに。で、このロケットバルーン1体当てることによって何が起こるかっていうと、 発ダメージが入って、そこに突撃艦が落ちることによって、ボムタワーが落下ダメージで壊せるんですね。で、こうすることにより、中から出てくるスーパーウィザードが、ボムタワーの爆発でやられないっていうことなんですね。 これ、このテクニックすげえなっていう感じです。で、さらにここにテスラが生えてくることが、これ分かってたと思うんですね。なので、そこに対してスーパービーズドがさらにこう削りを入れていく。で、えっ、ー、と、大きくですね、このタウンホール周りを削ることができたという形になります。このね、あの、ボムタワーに対してタウンホール13の場合って、え突撃の落下ダメージだけでは潰せないんですよね。なんで、クエイクを当てるっていう方法、まあ、ライトニングでもいいんですけど、っていうパターンもあるんですけど、 まあ、そうすると呪文枠が減ってしまったりするので、もうここに対して、えー、っと、ロケットバルーンを1体当てていくっていうこの発想ですね。によって、ね、大きくこの部分の、えー、っと、タウンホールの周りをスーパービーザードで削ることに成功したと。まいうのが、 まず1個目のすげえ大きなあのテクニックだなっていうふうに思いました。で、ここでロイヤルチャンピオン、ホーミングシールドを放っていて、さらに真ん中のマルチまで狙っていくと。いう形ですね。で、えっ、ー、と、しっかりですね、この、えっ、ー、と、なんだっけ、えっ、ー、と、インビジブルの呪文も、えスーパービザードに必要以上に使ってないんですよね。温存していくことによって、ロイちゃんこれ今、ギリギリ怒っちゃいましたけども、あー、まあ、ワンチャンあわェじゃないな、ワンチャン、あの、この、マルチインフェルノもロイちゃんで折っていける状態になってたってことですよね。中央に入っ ってきたドラゴンライダーが一撃加えて追っていくと。で、えーと、真ん中にアーチャークイーンがね、な壁殴って入ってきましたね。で、でも本来ね、この壁を殴らなくても、ロイヤルチャンピオンがこのマルチ2本折ってくれていることを読んでたので、えーと、このままドラゴンライターは外周からぐるっと回って旋回まで持っていけるっていうパターンを、えー、想定していたと思うんですけども、最後、シングルインフェルノがね、るに残ってますが、これぐらいの体力のシングルインフェルノはもう怖くもなんともないですよね。この例だけのユニットがいると。もうドラゴンライターの圧倒的なパワーで押し切っていくと いう形でこれを演出したのがなんといってもこのタウンホールの、えーと、スーパーウィザードによる破壊だったということですね。テスラのね、森とかがこの最後の方にあったら結構きついんですよね。で、まあ、スパウィズを使うもう1個のメリットっていうのは、今これインビジブルまた打ちましたけども、こんな風に、あの、スーパーウィザードがある程度仕事を終えた後、インビジブルを余らせることができるんですよ。なので、それをロイちゃんに使えるっていう意味でタウンホール13において、 インビジブルの呪文をま使うこのスパビズ、突撃艦スパビズっていうのは結構あの汎用性が高くて、あのスーサイドをやる方は絶対に、えーと、覚えておくべき、えーと、なんだテクニックだし、えー、スパビズを使うんだったら、やっぱりこのボムターバンの処理っていうのを、タウンホール周りにね、結構こうタウンホール落とされないように置かれていることが多いので、 それをどう処理するか、今回みたいに、えー、ロケットバルーンを使っていく、ないしはクエイクライトニングで削ってから、えー、落下ダメージで落としていくっていうこともね、やるといいんじゃないかなというふうに思います。で、えー、もう1個ですね、見ていきましょう。えっ、ー、とね、このアタックなんですけども、はい、これね、中央部分のこの部分が、ここかな、ここ。エアスイーパーと、えー、クロスボンのところ、ここにライトニングを当てていって、 折っていきます。はい。で、こうすることによって何が起こるかっていうと、中心部分がえぐれるんですね。こういうふうにぐーっと。で、さらに、突撃艦、落下ダメージで対空砲を壊して中に入ってるのはベビードラとバルーンとドラゴンライダー。これね、なんでドラゴンライダーかっていうと、イエティじゃないかっていうと、イエティだとこれ防衛軍釣っちゃうからなんですね。あの、防衛軍釣っちゃうと美味しくないので、もう釣らなくてもいい防衛軍は釣りませんと。ドラゴンたちがね、もう呼ばない ラバーハンドとかアイスゴレムとか、そういうのを、えー、イエティが釣るぐらいなら、えっ、ー、と、そこで多少火力が落ちててでも、ドラゴンライターとかバルーンとか空系のユニットを突撃艦に入れることによって、援軍を呼び出すリスクを減らす、リスクっていうかまあ、呼び出してしまうことをなくすってことですね。で、えー、さっきのライトニングを打ったことによって、この部分削れちゃってるので、タウンホールを殴るときに後ろから打ってくる防衛がないんですよね。もう確実にタウンホールが楽々壊せるっていうところ。 とさらにこのバーバリアンキングがさらにこう伸びるわけですね、こういう風に。このね、仕事はでかいなっていう感じですよ。で、えー、こっから、えっ、ー、と、モドラゴンたちをこうね、えー、面を狭めたところにこう流し込んでいく。グランドオーデンのほら、サークルのちょうどいい感じのところにこうね、ドラゴンが、えっ、ー、と、収まってますよね。これがすごく強いです。まあ、バルーンが収まってるのがなおさらって言うんだけど。んで、あとロイヤルチャンピオンでこの辺を削っていけばおしまいっていう感じですね。はい。 で、まあ、ここね、ライトニング打たなかったらどうなっちゃうかっていうと、ここから打たれちゃうんですね。で、打たれちゃう上に、ドラゴンたちが、そっち方面に、結果的にこう広がっていっちゃうんですよ、こういう風に。広がっていっちゃって、バラバラにこう散っちゃうので、そうさせないようにあらかじめここ削っておくってことですね、ここ。そうするとドラゴンたちが横打ちもされないし、まっすぐ進んでいくっていうことで二度美味しい。で、タウンホールの裏側にある防衛って、あのヒーローたちでタウンホール壊しても、その後潰すのが困難なんですよね。あの、タウンホールのその遅延効果。 が入ってきちゃうから。なので、タウンホールの裏側の壊しにくいところっていうのをライトニングで潰しておくっていうことができると、今みたいな形でドラゴンの強さを最大限引き出すことができるというわけになるということですね。最後、ドラゴンライダーがしっかり投擲を殴っていきながら、2体残って、プラスロイちゃんも今、 えー、ホーミングシールド残していた状態でしたからね、圧倒的すぎるぐらい圧倒的な展開。だからもう防衛、相手の防衛軍をちゃんと出さないように、あのー、ケアしながら、えー、壊すところは壊していくみたいなところですね。ができていたアタックでしたね。これだから、そうそう、こういう風にさ、えっ、ー、と、クラン城の、えー、範囲内にこの施設が入っちゃってるじゃないですか、こういう風に。なんで、ここにアチャクイとかキングがついちゃった場合、まあ、アチャクイはいいけど、キングついちゃったら、援軍呼んじゃうんですよね。だから絶対 にこう来てほしくないから、そういった意味でもここをライトニングで壊しちゃうっていうのは、めちゃくちゃやっぱ合理的だし、で、このね、中央部分に近いところをライトニングで壊すっていうテクニックは、別に珍しいものではなくて、ものすごい頻繁に起こる、あの、起こる、頻繁に見られるテクニックなんですよ、マジで。なので、えっ、ー、と、それですね、覚えておくことは絶対損はないし、落とした場所はちなみにここです、ここ。ここね。競馬の位置までこう届くので、こう、こうね。はい。 縦2マス横1です。に最大を、その打った場所からマス目ね、えー、ライトニング届くので、この桂馬の位置を意識して、全てにこの4つにかかる落としどころは、ここですと、エアスイーパーの、エアスイーパーの、こうある、ここ、ここのところ、ここね、ここ <laughs> のところに落としていくってことですね。 はい、このライトニングの落とし方分かんなかったら、僕の過去動画にね、えー、ライトニングの打ち方みたいな動画も結構あるので、それ見てもらえたらなというふうに思います。やっぱね、援軍を釣らない突撃艦の使い方、ライトニングの使い方、あとは突撃艦スパビズやる場合のボムタワーの潰し方、この辺が分かってくると、いわゆるスーサイドドラゴンって呼ばれる戦術がめちゃくちゃ使いやすくなると思うんで、これはね、本当に覚えておくのおすすめですね。あの、マジでいいと思います。 で、えそれがね、えー、とタウンホール14になるとどうなるかというとこうなります。はい。中央部分にあるこのマルチインフェルノのところにアーチャークイーンと一緒にライトニングかましていくんですね。8発一気に落としていきます。見てください、これ。はい、ここでババババババババッといきます。よいしょーって。で、イーグル4、アーチャークイーンインフェルノ、ど真ん中潰すんですね。で、このど真ん中潰すっていうのがさっきも言ったようにすごく強いんですよ。なんでかっていうと、ここの部分の防衛がなくなっちゃえば、 あのあとは何て言うのかな、えっと、こんな風に今区画が分かれてるわけですね、これって。分かりますかねざっくり。ざっくりに。で、こことここをヒーローで潰しちゃうと残った部分ってこういう風に一直線にラバルが回ってるじゃないですか。まあ、ラバルじゃなくてもドラゴンライダーでもいいと思うんですよ。これが回せるような形が作れちゃうので、真ん中ってね、やっぱ一番壊しにくいんですよね。 こう入っていった場合にさ、四方八方から撃たれちゃうから、この真ん中をヒーローで消すのって結構難しいんですけど、このライトニングだったら別にその四方八方から撃たれる要素っていうのは何の影響もないので、簡単に落とせるんですよね。なので、えっ、ー、と、真ん中をライトニングで折っていってから、えー、そのね、周りの この部分ですね、この部分、この部分っていうのを、こんな風にラバルとかね、えー、ドラゴンライダーで削っていくっていう方法は、めちゃくちゃよく、えっ、ー、と、ソラー戦術やる場合には使われるし、これはですね、あの、ターンホール13からでも、まあ、12からでも使えるテクニックなので、12の場合別にこれをしなくてももっと強い戦術はあるんだけど、13、14になってくると、こういう、えっ、ー、と、呪文の使い方、えっ、と、ユニットの使い方っていうのはすごく、あの強いのでね、あの空系の戦術をやりたいって思ってる方は、本当におすすめな、えテクニックなんで、覚えておいてもらえたら たらというふうに思います。ただ、まあ、一個気をつけなきゃいけないのは、えっ、ー、とね、これ、今、ライドニング打った後に、こういうところからだったら、こう、テスタがこうね、ニョキニョキニョキってこう生えてきちゃうと、何の意味もないんですよね。せっかく真ん中えぐったつもりが、結局真ん中にユニットがこう誘導されちゃって、あの、ラバルがね、バラバラになっちゃって、チリリになってやられちゃうみたいなことが起こるので、 あのー、そういうテスラが生えてきそうなところに生えてきても大丈夫かなっていうふうに思った時ないしは、えー、ラン対戦みたいなね、2回攻めれるような場面において、あ、これは、えー、真ん中にテスラないなってことが分かった時ですね、に使うと強いです。で、さらにこの真ん中って意外と罠が集中してることが多いんですよ。赤いその爆弾とかホーミング爆弾とか、ね、そういうのが集中してることが多いんで、ライトニングで壊してそこに触れないようなルートを作ってしまうと、 今言ったような罠も全部もう実質無力化できたりしちゃうんで、まあ、そういった意味でね、えーと、罠の回避っていう意味でもルートを作っていくっていう意味でもすごく美味しいこの中央付近ライトニングのテクニックっていうのはさっきの、え突撃艦スパビズの、えボムタワー5足と合わせて本当覚えておいてもらうと長く使えるね空系戦術を使う方のための大きな武器になるというふうに思いますので、えー、ご参考いただければというふうに思います。 はい、というところでですね、えっと、本日はタウンホール13の空に関してお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうかえこんな感じでですね、僕のチャンネル、えクラン対戦の解説系の動画中心にやっております。タウンホール13今日やりましたけども、12から14まで幅広くね、扱っておりますので、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてまたこれからもどうぞご視聴よろしくお願いいたします。 では、本日この辺で動画を終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。